ndo sehemu yenye usalama kama anavyoweza kusema. Ndani inaonekana kuna muuaji anazama kwa lengo la kuhitaji kumua. Akiwa na kinyago. Hatumiaji wa vinyago wako wangapi? Kapigwa chuma za kutosha pale kitandani. Anakuja kufunua. Kaloba Sepo kumbe alitegwa. Chuma zikatembea pale ndani. Alikuwa ni mkali Rio. Lengo ni kuhitaji kuweza kumpata Maskman. Sasa nakuja kuweza kucheki ameshambulia alikopo na mtu hapa ndani ghafla. Hola. Yeda. Kapita kona gani? Sura yake ifahamiki. Plani aliweza kuipangilia kama imeweza kufeli. Zikalia pale ndani. Kilichoendelea sijui. ila baada ya muda hapo chini mtako mtaani usiku Uwezi your Kuna mtu anatolewa berengi kishenzi, Rio iko naye hapo nyuma, mchaka mchaka wangu wangu anasepa, yupo na maski. Nafikiri ni mtu aliweza kuingia kituo cha polisi katika ile hospitali kwa lengo la kuhitaji kuweza kumwondoa simu. Cheki anavyoepa, Rio yupo naye. Nafikiri kuna mtego tayari alishaweza kuweka, ukiamini kuna mmoja kati yao ambaye anawauza, asijulikani ni nani. Woda E gari inakuja mbele yake, kakataa gari mbele mbele yao. Rio Koso jamaa yule kule ni kipepe wa hatari, akaona hata haiwezekani, lazima niweze kumfukuzia mpaka akisha nampata. Anafika hapa tayari kashaweza kupotea, kapita kona gani haielewi. Kuna jambo Captain Honda ameshaanza kuliona si zuri. Kwa nini hawa maadui wanakuwa wakifahamu location ya Sion kama sio kwa kuuzwa? Karudi huko. Kurudi hakiri sana. Sasa kila kitu kiko safi. Kwamba kati yetu kuna mmoja ambaye ni msaliti. Ni yupi? Kati ya askari wa polisi kuna mmoja ambaye ni msaliti. It. Nilipata kitu cha ajabu. Kwa nini hao maadui wanajua location ya Sioni? Naamini sio wewe kwa sababu we ni mtu mwenye thamani kubwa sana na unaweka umakini kwa Sioni. Umemsaidia kwa mambo mengi kwa wakati mwingi sana. Sasa ni nani huyo ambapo atakuwa ni msaliti? Je, ni hasara? Orisa. Oh, ni maswali kuweza kujiulizwa bila majibu. Shion ga osowareta tte hontou desu ka? Shion aliweza kushambuliwa tena? Ah, ndiyo kila kitu kiko sawa, mnaja kuweza kuwa na pressure. Ni mtumiaji wa kinyago tena, ndio maana yake. Ah. Itakuwaje ni mtumiaji wa kinyago aweze kujionyesha na, na, na silaha mapema namna hiyo? Ah. Yote ni kutokana na ubongo wa Sioni una chembe chembe za seli za Einstein. De, Sioni wa ima doko ni? Sioni kwa sasa yuko wapi? Yupo huko. Kituo cha polisi ni sehemu ya usalama kwa upande wake na wala sio kitu kingine. Hizi ni njama ambazo Captain Honda kacheza pamoja na Rio. Sioni akwepo hapa ndani. Hata walivyoingia walivyoweza kumkosa wakaiti kama vile kustajabia, huyu mtu kaenda wapi? Ile kabaki kuweza kuwa siri yao ili kuweza kupima kati ya wawili waliweza kubakia ni upi ambaye ni msaliti, kati ya Risa pamoja na Asada. sa Okay, sawa nimekuelewa. Totsuzen katte na koto itte. Samani kote yote aliweza kutokea kwa sababu ndio hivyo. Sikupenda kuweza kuachana ile swala. Kamba ni salama wala sijani. Anata wa ulikuwa ni mzuri hata walivyokuwa wakiweza kusoma Amerika. Unaje kuweza kuomba samani ama kuhuzunika kwa lolote? Mimi nimekuelewa. Nitakusapoti kwa kila kitu, kwa hatua yoyote na maamuzi uliweza kuyachagua. Wanamwita Ryoko, ni rafiki yake. Sasa anaamua kuweza kuacha kazi hapa, sijui anahitaji kuweza kwenda wapi. Binti anaweza kumuita Kana. Alimwaga. Lakini kazi hapa kafe hataweza kufanya tena. Nageuka sijui kaona nini. そうですか Sasa nimeelewa na asante sana. この日本で医師の道をもう一度目指される Kama umekubali kuweza kuwa dokta hapa Japani, ni jambo la kushukuru sana. Hata baba yetu atakuwa na furaha, つもり lakini sihitaji kuweza kukaa katika ofisi ya baba. お気持ちはわかります Naelewa hisia zako. アメリカの医師免許をお持ち Hata kama ulishaweza kupata US medical license ya Marekani, hapa Japani pia inabidi uweze kujiandaa kwa mtihani. Yaani hapa Japani kujiandaa kwa mtihani. Kemba ukeke nasare ba sugu ni kao. Kwa yoyote aliweza kupita, inabidi uweze kuachana nayo ili uweze kufaulu wa mtihani na kuweza kupata medical license ya hapa Japani, sio ya Marekani. Lakini kwa nini unahitaji kuweza kuwa dokta tena? Wakarimasen. Binti anasema hata sijui. Tada wakaranai kara. Anasema ni kwa sababu sijui. Nanuka. Nini hasa ambacho napaswa kuweza ukifanya? Jinsei Nahitaji kuweza kuanza maisha yale ya mkwaruzo tena. Makimodosu deska Yote alikuwa akiweza kuendelea kwenye gari. Mzee alikuwa akiweza kusikiliza kila kitu, baba yake na binti ambaye wanamuita Kana. Ndani ya binti yake aweze kurudi na kuweza kuwa dokta kwa sababu hakuweza kumrithisha hospitali yake ya Minato Hospital. Binti ya kaga, lakini kulikopo na kinasa sauti. Mzee alikuwa akisikiliza kila kitu, naye ndo alitaka ushauri. Njia kama hii binti yake hawezi kuifuata. Alipiga simu. Ah. Yuko yatta. Kazi nzuri, asante sana. Hatuna haja ya kuweza kuwa na haraka ya kuweza kumrithisha hospitali yetu. Yeah. Don. Kama alivyoweza kusema, mwache aweze kujifunza kila kitu. Yeah na itakuwa jambo la heri kama utaweza kumkabidhisha kwa kawakim. Kuna Marekani mmoja anaonekana hapa. Kuna mazungumzo yalikuwa akiweza kuendelea. Aliulizwa kilichokuleta hapa nini, na mtu anaweza kuongea nani huyu hapa, naye pia ana mawasiliano masiri, vinasa sauti wanawasiliana. ikawa mbaya namna hii? Alikuwa ni binti anamuita Risa, nafikiri Risa ndiye msaliti. Mkali anazidi kusonga zake mbele, haelewi ni kipi cha kuweza kufanya. Kichwa kijakaa sawa, sometime anapata maumivu makali, lakini yote kinachoweza kumchanganya ni mwanamke aliweza kumpenda, alafu akili yake pia haiko sawa, ubongo wake sometime kama unachanganyikiwa kupoteza kumbukumbu na kuweza kurejea. Yote ni madhara sasa kuweza kutumia ubongo wa mtu ambaye alikufa. Ukitaka mwingine aweze kuwa genius kupitia yule ambaye tayari alishaweza kupoteza maisha, kwa sababu Albert Einstein alikuwa ni genius. Hayo watu waliweza kuiba ule ubongo wake na kuweza kufanyia majaribio kwa raia wengine, ambapo kwa mtu wa kawaida tu mwenye wigo wa kawaida kwenye ubongo wake haiwezi kumechi baada ya muda ina maana kwamba itakufa, na kufa kwake ina maana kwamba inaua ubongo wote mpaka ule ubongo uliweza kutumika. Na binadamu anapokufa ubongo, ubongo ndo maisha ya binadamu, kwamba maisha yake yametoweka, hana faida tena. Kwa ubongo una thamani kubwa sana katika mwili wa binadamu, ndo kila kitu. Shika hii wewe, mbona unatupa? Mzee anapata mateso na tabu kubwa sana. Lakini mama anajutia kutokana na madhambi aliweza kumkuta. Kumbuka mama huyo ana kansa. Ndiye mamake na Rio. Alikuwa na watoto wawili lakini aliwatelekeza. Mmoja kishapoteza maisha, alikuwa akiweza kumuita Shigeo. Mambo mengi anajaribu kuweza kuyakumbuka. Analaani mtoto wake alipoweza kumtokea na kumkamatia Basola, ndipo alipogundua kwamba unirio Aliweza kumfahamu vipi? Mama ni mama tu, lakini kwa uchafu aliweza kufanya stahili kuweza kuitwa mama, vile alivyoweza kuwakimbia watoto wake. Siku hiyo alipoweza kumuuliza mama, unakwenda wapi? Alisema tu nitarudi. Toka siku hiyo alipokwenda kujulikana, Rio siku anakuja kuweza kumwona mama ni wakunywa pombe tu, na sasa anaambiwa kwamba ana kensa. Hayote yote anayekumbuka, kensa inamsumbua sana hali iliyoweza kufikia kwa sasa ni mbaya. Huyu mzee hana pesa ya kuweza kumhudumia mama, lakini anampenda, anahitaji kuweza kumsaidia, ndio maana yuko naye karibu. Sasa walishakimbia kule alipoelekea julikani wapi. Habari za asubuhi kila mmoja, habari za asubuhi. Huyu anamwita Ayatsuji, ni Dr. Ayatsuji. Kwanza leo atakuwepo hapa katika hospitali yetu, tutafanya naye kazi hapa. Kana Atsuji, inabidi muweze kumwekea umakini, sawa? na uwezi kuwa makini na kila mmoja. Ayatsuji. Mimi naitwa Kana Atsuji. Hajimemashite. Imekuwa vizuri sana kuweza kuona. Ichi kara. Nahitaji kuweza kuanza na Yoroshiku onegaishimasu. Mafunzo yani ile basic training ndio kitu ambacho anahitaji kuweza kuanza nacho kuna mafunzo ambayo ni muhimu yanahitajika kuweza kupitia pitia. Kwa hiyo aanze na yale muhimu, lakini ghafla alipigiwa simu. Nani alimpigia simu? Alipokea. Moshimoshi. Halo. Moshimoshi. Halo. Kakubo-san. Mr. Kakubo-san. Alikuwa ni Rio, samani. Sikuweza kupigia simu mapema. Mm. Naomba tukutane. Hata mimi pia nahitaji kuweza kukuona. Basi nakwenda huko. wakapanga mahali pa kuweza kukutana. Basi binti ikabidi kuweza kujiandaa haraka haraka ili kutoka. Unajua sehemu pa kuweza kukutana ipo pamoja na Rio. Binti akabadili fasta fasta kwa lengo la kuhitaji kutoka kwenda kukutana na kawa kubwa sana ama Rio. Ghafla honi ya mlango pale pale. Yuko penda penda kachanganyikiwa, unaweza kumuita Song Shioni. Minjuni. Naye anafika kwa wakati. Halo. Kampenda Kana kupitiliza, lakini sasa mwisho yote nini? Kana, Kana, Kana, Kana I don't, I don't want to let you go. Sipo tayari kukuacha ukaweza kwenda. Yes, alikamata mkono wa binti akaamua kuiskipu naye. Wapi wanapoweza kuelekea mimi siwezi kufahamu. Rio wakati yuko njiani ili kuweza kukutana mtaani na binti unaweza kumuita Kana. Lakini Kana ndio anachukuliwa na mtaalamu anaweza kumuita Songsioni ama Minjuni. Wapi wanapoweza kuelekea hakuna watu wenye kuweza kufahamu. Kumbuka ule mwisho katika sehemu ya 16. 17 inafuata si ya kukosa, tulia hapo hapo ulipo tutaweza kujua kila kitu. Hii ndo final life. Mwisho wa maisha ni nini hasa? Jibu nalo, tusonge mbele tuweze kujua hii inahusisha watu wangapi. Bye bye. 知り合いだけじゃないぞ。 Haya ndo mengi atakaweza kufuata katika sehemu ya kumi na saba. 記憶を取り戻したんだと思う ya moto mkali wapo wanaweza kuita final life na the king can kill it. kutoka full respect family. Bye bye. シオンという男の命の保証はない。 民順に会わせてもらえないかな 奴らは時期